especial para todos. Hoy quiero darle gracias a Dios por tantas bendiciones recibidas y quiero hacer alusión al Día Internacional de la Mujer Rural. Esas mujeres que son claves para el desarrollo de nuestras localidades quiero hacerle reconocimiento entonces a todas aquellas mujeres, pero muy especialmente a nuestras alejandrinas, a estas niñas, jóvenes, mujeres, adultas y adultas mayores que con tanto esfuerzo, dedicación, trabajan y labran la tierra para también ayudarnos a sostener eh, toda la comunidad. Eh, estas personas que traen tanto desarrollo, que con tanto compromiso, que con su amor, eh, su entrega y que a pesar de todas las dificultades que se han presentado con lo de la pandemia y el COVID-19, pues también avanzan en estos espacios. Un abrazo y que Dios las bendiga.